都没有任何事情了，好啦，杀猪了，杀猪了！宝宝已经好了很多，这个病房是医院最后一间。 最后一个床位靠近厕所，因为人多的关系，我们没有别的选择。好在经过几天的挂水，宝宝康复的很快，心肌酶也开始下降。最重要的是，他不像我们还会咳嗽，他好的比较彻底。同屋的都是一岁或者一岁以下的小孩，有的住到这里已经快一个月了。疫情当下，要带好宝宝实在是太不容易，每个父母都在打怪升级。宝宝难受想哭的时候，我就会笑话他，说他最大还总是哭，太丢脸了。他似乎也懂一些。 每回我说，他都会试下看看，然后转过头去把自己藏起来，害羞的小模样实在太招人爱了。这一回我和媳妇基本都算康复了，就是还有些咳嗽，身子还比较虚，爬楼也比较费劲。上午也检测了一下，发现已经转阴了。我们家十口人基本都已康复，除了最先感染的妈，她是肺部感染了，听说是没忍住洗了个澡，结果更严重了。昨天妈还在提醒我们千万别洗澡了。 这一场病疼过之后，我恍然发现，钱啊、地位什么的都不重要，只要一家人健健康康，那便是最大的幸福。 二零二三年，我们又会是新的开始，没有疫情，没有病痛，我们想任性就任性，想去哪就去哪。我们可以去苏杭，走小巷，吃小食，坐在水乡桥头看乌篷船，铺着一层金色的光晕，在春风里、柳叶下缓缓前行。我们还可以走很远的路，只为找寻乡下弄堂里的私房菜，坐在一棵平果树下，随意喝着茶水和点心，轻轻的笑，慢慢的说。 把世界的所有美好揉进茶水里，一股脑的喝下。从此，春风十里，行走千万里，千山嫩柳，百花齐放，也只在一念之间。

还没睡好啊？